tamala ebintu batukyagenda mumaaso mm. nakati nkubuulira mm. nti olutalo kadaga yaluwangula eh. era nkuga lwaki yaluwangula mm. nakugamba nti kadaga nomal sipiika bamulondera mukokasi eynalem eh, kadaga yasobola okujja olutalo mu kokasi ya nrm without nrm leaders realizi nakugamba nti kadagazi in order to demonstrate this opposition mps and civil society moved in and each candidate including Oranya, who was sure of the NRM numbers, solicited the support from the opposition making the NRM numerical strength irrelevant. Mm. Bonna ba kakati. Aba opposition. Iba ingiramu. Nga speaker tacharonde kwa atebe nga Museveni ya atude. For the first time, the so, rules of the opposition ibo naba. Eh, basisi yo kwalo bani. bali kukadaga kubagala mm. okusrowinga ebweru eh, mm. nga bategedde nti mafiya yekuba kadaga bainsolingewo waabo nebaga nti ono olwa alekanako nga babba batwala sente mm. bagala okuleetawo situgi this is why ihave defeated them abantu bategeera nti nedda omwana ono abakoledde nnyo naye obujozi bwabwe mbwajja tukole nalinja kutamutamuniwakajiji yewonera bwatona eh? oyo kasajja ka new vision ajja tukolenaye njakubankasa omutwe ayikanijevu mirundi ejobu genda wakajijo jenyoko ugu <laughs> nani nje kubatta <laughs> nengugamba eh. this is why people like sasiri ogwar maria matembe and opposition figures joined the battle museveni is known to respect public opinion this is why oranya lost to kadaga in my book understanding mafia politics published in 2012 I pointed out that the, executive had lost to parliament as far as people's perception was is concerned. I observed that parliament had usurped the people, the, the, the power of the executive. It is parliament in the driving seat of public affairs. Mm. It is parliament that is, it, it is censoring corrupt government officials, including powerful ministers. Parliament could handle people perceived to be so close to the president like in the oil debate that shook the government. Mm -hmm. It is a parliament that seeks accountability from government, questioning human rights record. Parliament even handles wrangles in the markets where the responsible, responsible ministers or local authorities are failing. Such issues are under the normal, uh, normal no, under normal circumstances should not be under its responsibility because parliamentary rule does not go beyond legislation. Mm -hmm. However, as a political institution, it must be opportunistic, which has earned it big public ratings. In this same book, I pointed out that an LC1 chairperson who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the law. It is bringing, this, it is bringing loyalty to the executive that had undermined Edward II's power as speaker. Mm. This tow to kataka a big lesson and elevated herself from the attitude of from, from a boss kitufu kataka yayigira ku sekandi ebintu byamutuuka ko eh ndi ye yakirizo kozesebwa era bamukozesa ye eh, parliament lost na ye yini na losinga nti toyita kubanga you are head oli head of the three pillars ate nebakudemotinga nobeera deputy kikyo kibi kikyo mbagamba nti kataka tasobola kikola kiba kibi nnyo kaidaga president parliament and the judicial kakati bayinza kuva ku bwekifu justice bakufuna deputy president oba tokyalina makulu kakati ye kadaga yakitegeera nti okumanya kadaga mugezi mm. baleteteka mu parliament nti speaker berere terms bbiri yabigoba nagano kiiza akivuge paka gabamu bakirese nti anti ekumi tegigwako ah! e, nebamusimbako ono omukazi simanyi gundi ani agwe waabwe <laughs> eh, kataka hmm. mulwadde oulanya mulwadde twetaaga basipiika abalala bagerenga nga olitaliiwo oh, baleete ebyobusiru byabwebaliba eh. baali basaza amagezi sekandi agwe sekandi bwagwa bagambe nti obanga pulezidenti yajjako dda gwe sipiika ono yali sipiika nabeera vice president naawe beera kuteesa abeere sipiika ah. kakati ah. antiakanakatuma invisibleforce <laughs> nti waliwo force eyali ebakuba kakati mumugenda abantu bambuuza kyambadde abadde kinemugaa kyambadde balwana nabo abamanyi bamusimbako omuntu luli nkitegeera eh, nabakuba nakomao eh, kati naye yategeera akolera pabuliki eh, amusimbako omuntu nze nange bwe banjoga mbakubinga ndi ku museveni nakitegeera nti obujozi bwomulenzi ono alowooza nti bwewasamuwalawa sabalabirizi gwofuga ekkanisa buli kukujja ono nakutwala wali izi sente nazitwala togendayo nakusula kuyifuwakinfo gavumenti is important bababye sente bakolawo Many of the people have been sent to me. Can you tell me how to do the government? Do you push the government? Can you send the government? Can you help the government? Can you help the government? Eh? Yes. I think the sentiment is a government. Anti vote of Avunana influential peddling. Bom to Webagal, Kuba, Kuba was sent. Bamkuba Nava, only by one Banga by Nama would be. Whoever in Nama would be, get a put a Kakuam. Kagatin Kugam. Kadagay Chamber is the chair of Oberon. Thirdly, the handling of the rebel MPs and the Kadagamoa support when she rejected the party resolution to get them out of parliament. The party position was that once a member is stripped of party membership, they lose their parliamentary seats. Kadaga, who is a member of the executive of NRM committee, supported the two lawyers. She did not oppose the resolution, but refused to implement it as a speaker. how can you defeat mayo yagaa nti aa omubaka palamenti abaline consequence ennya mu regioni za uganda zonna obululu bwoba wesimbye mu buganda olina okwesimbako mu eastan ne mu eastan ne mu northern kakati okuwangula obubaka bwa palamenti babala consequence yeeno nazino ngaamanyi nti eri muganda wakabaka yekka asobola kuwangulayo mengo yali agikubye singa aminisita yawamba gavumenti yali agikubye waliekiwulidde ah, tekitegerekeka bijanja ogamba nti olinaka wekoledde kyatandika ku independence eh. ku independence baali bagamba nti omugagga ikaya abakuba akalulu kati omusajja n'abalisoni nga nabagamba nti omwana omuto eyasikira obugagga bwakita walonde eh, abakazi baali tebalonda mu buganda mm. semakulu owekitalo yaleeta nabakazi bakuba basasule omusolo lwaki bakubakalu eh, eh. nga tebasasula musolo waliwo ensonga eri muddiirokitegeddeakoleraani eh, waliwo obufumbo webutuuka nga kati buli kunazaalawo nga masege eri eh, gwe genda mu bwenzibwo leka muwala wange akuume abazzukulu kituufu nga nazalawo yakolaki yakubirira kakati ate waliwo obufumbo nga nazalawo takwagala naye nga buli kumwamiwo kumwamiwo mm. ojulizaani abaga nti azadde abalungu manjeri pasa manjeri yazaala abalungu yabawemula eh, obwobweza bwa katonda mm. kakati ate obweza bwamukasa bawemulwa emimu egyasuze giwemula ekiro eh. mbu twabakoze kizungu mhm. emimu egyasuze giwemula gyegiri austria ku maca basula bawemula ekiro kyonna abaloko <laughs> so kakati it depends kati kadagaziroro mm. is to satisfy the parliamentarians okusinga executive thats why he wants the, uh, total control over the house kamawe miliyoni abiri bali eh, kakati kwe kaluhanga nabana abalala whether to a mad man whether to a future eh, husband teddako katonda tulai kwongera mbuzi ejja mulundi gu oh! negenda e, eh, bolumala okubba ne badduka oyo mukulu bwe yadduka natwala 5 billion ngwakanyigwe kasasi nze saula dole na mwana nayegamba bagambye biliyoni omusanvu eh. ekibatambuza mu kibui singa mm. kubeerako tebiliyoni omusanvu ezo so kakati kino ekyakadaga kikola kiwedde kakati ensonga endalakadaga akolera palamenti ye mm. era yabakoledde museveni wadi yigina wadi parliamentarians has accepted them on the task force museveni who said he was, not, who was not interested in going part to parliament government took their supplement nebagiyisa nebagiyisa nabo nebatekako ekyo what if kadaga had suspended the parliament ate yandi bulade eh. bitambula ye yagire kawunga waliwo ebitambula yagamba ne bwenene tulde 10 parliament yabungeza yatuddemu abantu bameka kubanga paliamenti musoma obusomi nti we declare this place to be parliament ekituufu parliament depends on the declaration bwekiri eh, si building ah. because we have a government in exile the moment it is recognized by the international eh, communityyakati eh, <laughs> this is what we mean nti fe bintu twatubimanyi nti omulamuzi talina kyeyafunye ekitegeeza ababaka ba paliamenti bali kukaweweevu eh, nono ono ye yayagadde eh, atenshoni y'obubbi bwabwe obwaponya obwani mwe baswalidde ennyo nti oddira obuwunga bwa mulamu wo n'obuteekamu ettaka naye ba abalonzi tebabalabe bubi ku bukadde bunanti kisinzira how do you conduct yourself abaganda bagoba nti okubya embwa lumonde hmm. sente zange miliyoni abiri bwenkwatako ekumi n'ettaano kakati gundi yangambye sebunya ti nze nina gomba simanyani gombe gombe nti gombera ziri oba nnya hmm. alina nansa nagombe nabweru eh, buli omu kanji weeko emiliyoni emitutaano eh, babayambye baziteeka ku malwaliro baziteekawa anti kakati bazze pulezidenti kubanga pulezidenti yakitegedde nti most of these mps ahis hmm. and Eh, eh, when the, the, the mortality rate of mps is 100 mps mm. per election kikumi mm. kigwo mm. eh, ekitegeeza nti museveni bwaleka yababaka be will he not need them kakati kadagaisi yakoze tebazze ku komitiz kwebaali tebali palament ezzemu coronavirus teyingiddemuyingiddemu mukwewakaseeti <laughs> kakati ensonga gyembadde njagala okuleta mukazi amaze okunoba nomugulira gomesi kati abamuvuma omukazi anobanobanya akolaki no the end justifies the means bebabidde sente nalina okuba nagamba yengaomuyekera zino sente bazireeti era musebiri bwakola amiriyo oyo waliwo omuntu omukulembeze yali amuwa doola emitwalo kumi hmm. amiriya nazigaana sejja namukola bwati nekatiizidde eti gadafi nazigana nga muwazaki anti ye gadafi yali ayagala kutta museveni kakati ye yali tategeera integurity yani yoyo mukyala rejected gundi sente ah. kakati ye president gwe babba sente nomubulya nti bagala kumpanguza gagijeeyo tugikozese wano naye togirya sikozirya gwezijeeyo bujjaolazirya anti zikola omulimu nze siryako ako tolyako yaabi anti bazze kugula mirundi obakolera ekintu nogaa nti muzeidi peple trying to bribe me zibajjeeku zikole ekyamagezi naye tukibakolera naye sigwozirya yakugambe nti zijoyozibbe naye ngaomuyekera yetafayo sente kyena bagamba nti mwavuwaza ba brain wit mwavuwaza baani weyawereyugetikirinemani tewali nti bano bahamu sente za famiry bakadde bebakozi nnyo kituufu kakati gwe ngaojeeko bahamu abafunye kirinemani weyayugo ntugetikirinemani thats why in dubai whoever brings money abayaga abaki era egindi e, e, yo e, dubai mawanga gafanana gati wen bwoba oli mugagga nga gavumenti yewamu ekwagala ekulemera abaana ono omusajja kabuga eyatta abantu e rwanda teyalemera e kenya eh, mutabani wa banda ayina bugagga bungi nnyo e kenya kooti yegindi yezambia yali emunoonya yasigalayo kenya babagamba we don't have his photograph give it the photograph we don't know the person we are looking for <laughs> where will you get free money <laughs> kakati eh. waliwo obuzibu ku embasa ya amerika eh. ne obwakabaka bwa buganda embasa ya amerika yakwata dola 25 hmm. negiwa mengo badabiriza amasiro gekasubi hmm. kakati amasiro negatadabirizibwa embasi newandikira yaziwereza 215 mm. newandikira mengo nti mutuddize sente zaffe mm. kubanga ziremeddwa okukola kyetwazibawa mm. abemengo nebaga nti no tuzitekeku akawunti ki ne babawa akawunti batekayo enkudola enkumi ezi enkumi ttaano deirimu ntaku mande n'afulumya eh, amawulire agagamba nti no mengo eremeddwa okusasula embasi ya america ensimbi ze baabawa mengo newa monita ennaku bbiri betonde Ah, gwe nga munnamawulire hmm. ensonga eno jogeramanyi hmm. saagala kubeera ku transferinga hmm. defamation case eya uganda nti weve as eh, helped nze what i can tell you i don't speak on, on the case yes. what i know mm. nti abatalibani bwe bakuba eminaala giri mm egyegonde babeeri hmm. gyali mu afghanistan hmm. eminaala gyebazimba gibadde gimaze emyaka enkumi nnya eh! nga bagenda mu ggulu hmm. kati abataribaani bwe bajja bali bagisuula wansi gyaba bahayi ensi neegamba nti no forests international heritages must be put under the un kakati nga bo bakugamba nti brazil bwogikkiriza netema ebibira amazoni negimalawoife bikizayo tezikwata ku brazil yokka ensi yonna ensi yonna mm. ekitegeeza ebibira bibeere under international community mm. era akulira ebintu ebyepurinsiyes kubanga eforest infact asaying abazungu babala tikongo tekijetagisa kukola makolero tubale omukka oguvaamu oguyamba ensi tukuwenga sente bwe tokola makolero mumukuume ebibira byokka you can get money hey. Eh. Eh. Hey. kakati eh, amasiro gatekebwa under international heritage unesco, That UNESCO. Mm. yateekamu sente zaayo yes. amuwaiting okulaba katikiro ngadduka bamakubu yanga badduka <laughs> you see a frenchman or a white man coming to, to administer masiro amasiro tegakyalika yasooka n'asolooza sente kati n'abebusoga bwe baagala baziikamu kubanga basolooza etofaali natambuza etafaali natambuza etafaali ye nga tamanyi implications whoever contributed alina stake if i contributed at a wedding i can shout temutwadde byakulya i contributed he moved from etofaali etofaali etofaali ate n'akola strategy eyamukwatirayo my god <laughs> strategy was mm. kuŋŋaanya sente mhm. funa kokolawo okakwatireko bajje balambule obakwatireko hey. ye nga tamanyi nti people become tired otandikewo kokola hey. abantu bakwatireko hey. basonde hey. kyabasange ngaokoze kino nti basonde endala you cannot because these are the same donors era wano mu uganda mm. ekintu ekituyambye nnyo akawuka kano butatukwata nyo yes. the same travelers are the same tebakyukaaaziranga ah. mm. mi nti awo kumpi nerufuka hospita mm. waliwo omukyala yava bweru nayeyizine hiding ate abarufuka hospita bebamujanjaba bamukyala mukyala kalansi mm. akolola akolaki eh. nti yekwika omwo munyumba